שלום צופים יקרים, שמי דוד ואני רוצה להזמין אתכם לצפות בתוכנית חדשה בשם חמש דקות על. מגוון נושאים מעניינים תמציתיים בהשקעה של חמש דקות בלבד, תודה על הצפייה, אשמח לתגובות.